que se robaron. Fácil, lavado de rico, y Pico, Grosso, Dromi, Dadonio, Garbide, Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Moneta, Ostañán, Naón, el ruso Sofóbilo,